其实，在这个行业里，我没什么朋友，说起来挺心酸的。也许大家都是一贫如洗的时候，大家希望互相捧着。当你付出了努力，他开始觉得心里有点难受，面对别人的冷嘲热讽，想都不要想，继续你的路啊，因为你的路是在前方，不要往后看。 最近收到一些场馆运营者的问题，说自己的场馆刚起步，运营的还可以，是一个潜力股。但是同行呢对他不太待见，把他微信给删除了，问我怎么处理这种同行之间的关系。这就好比在高速路上开车，你特别希望早点到达终点，于是呢你就不停的超车。但是过程中你发现旁边的车总是阻碍你，不让你超过它。当你把它甩开一条街，它只能看到你一个尾灯的时候，你才发现它又恢复了慢慢悠悠的行驶。这说明。 优秀的人永远会超过那些比你弱的人，比你弱的人永远是阻拦不了你的前行。他阻拦你，只是因为他想跟你较个劲，他看你不爽而已。我再拿自己举个例子，其实在这个行业里，我没什么朋友，说起来挺心酸的。呃，我想没什么朋友，不是指咱们的认证教练啊，我是指回国之前认识的那么多的老同行。因为慢慢的，你做的越来越好，你发现朋友圈给你点赞的人越来越少。 然后给你评论区留言的人越来越少，也消失了以往大家之间那种互动。也许大家都是一贫如洗的时候，或者大家都是没有那么优秀的时候，大家希望互相捧着，抱团取暖。也许你付出的努力，别人每天只是在那儿晚上喝个酒，然后在那儿看你的朋友圈的时候，他开始觉得 OK，心里有点。 有点难受，也是可以理解的。但是要明白一个道理，就是这个金子不是说从天而降，正好就落到了这个坑里而已，而是优秀的人会付出更加的努力，而且优秀的人他的综合素质能力一定是比别人强的，所以有一些。 同行，如果你嫉妒像刚才我说的那样的从业者的话，我觉得你应该多去学习啊，看看他都在做什么。希望还在努力的人，面对别人的冷嘲热讽，想都不要想，继续你的路啊，因为你的路是在前方，不要往后看。感谢收看，下期见。